Welcome to my channel Halo semuanya, selamat datang di video gua Kali ini gua akan bahas tentang pangeran dari distrik cahaya merah Yaitu Wang Nanja Lalu di akhir video, gua akan membuat persamaan antara Wang Nan dan Jahar Tapi sebelum itu, kita kenal dulu histori dari pangeran yang satu ini Pria berambut kuning dan memiliki taring kecil di mulutnya merupakan karakter pertama yang ditampilkan dalam season 2 episode ke-1 atau kita kenal sebagai pangeran dari distrik cahaya merah, yaitu Wang Nanja. Distrik cahaya merah merupakan sebuah tempat yang sangat rahasia, di mana Wang Nan berasal. Bisa dibilang itu merupakan tempat kelahiran Wang Nan. Namun sayangnya, tempat itu sekarang dikatakan sudah terbakar habis. Memang masih banyak misteri yang belum terungkap dengan masa lalu Wang Nan. Wang Nan sendiri pun tidak dapat mengingat banyak tentang tempat itu. Tapi Siu mengatakan, jika Bam dan Rasa mempunyai rahasia di luar menara, maka Wang Nan mempunyai rahasia di dalam menara. Dari cerita masa lalunya, hanya satu orang yang Wang Nan masih bisa ingat, yaitu wanita yang menjaga dirinya saat dia masih kecil sampai dia cukup besar. Wanita itulah yang menceritakan semua tentang jati diri Wang Nan dan memberikan cincin bersimbolkan lambang Jahar. Cincin itu dikatakan merupakan bukti kalau Wang Nan seorang pangeran. Jika ada yang belum tahu cincin itu dari mana, Cincin itu merupakan setengah bagian dari kunci yang digunakan jahat untuk menutup pintu lantai 135, yang setengah bagian menjadi senjata 13 bulan, dan setengahnya lagi menjadi cincin yang bersimbolkan lambang jahat. Setelah cukup lama Wang Nan diasuh dan dijaga oleh wanita itu, sayangnya wanita yang menjaga Wang Nan itu memiliki penyakit yang parah, dan penyakit itu sudah menyebar ke dalam tubuhnya, hingga membuat dia meninggal. Nah, tentang penyakit wanita yang mengasuh Wang Nan, gue lupa pernah baca di mana, tapi ada info Katanya, kalau penyakit wanita ini bukan suatu kebetulan, tapi karena suatu kesengajaan hingga dia meninggal. Tapi Mimin lupa pernah baca di mana. Lalu sebelum kematian dari wanita itu, dia sempat meminta maaf dan berkata kepada Wang Nan, kalau dia tidak dapat membesarkan benih raja dengan baik. Tapi kata-kata itu membuat Wang Nan sadar bahwa selama ini wanita itu membesarkan dia hanya karena sebagai tugas, bukan menganggap dia sebagai anaknya. Tapi Karaka pernah bilang bahwa wanita yang menjaga dirinya itu bukan sekedar pengasuh. Dan sueknya, kata-kata itu terpotong saat Yuriha datang. Di sini gue punya pendapat pribadi. Jika kalian tahu, di dalam dunia asli bukan hanya di Korea saja, bahkan hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia sendiri. Distrik Cahaya Merah memiliki arti yaitu tempat prostitusi. Memang, Siu pernah mengatakan, arti sebenarnya distrik Cahaya Merah dalam cerita Tower of itu berbeda, dan gak seperti yang gue bilang tadi. Memang banyak yang berteori jika Wangnan itu anak haram dari Jahar. Tapi dari situ gue berpikir yang lain. Apa jangan-jangan tempat itu merupakan tempat percobaan atau tempat suatu eksperimen yang seperti workshop lakukan dengan anak-anak di dalam menara. Namun tempat ini sedikit berbeda, yaitu dengan membuat eksperimen keturunan Jahar dengan menanamkan kekuatan Jahar ke dalam tubuh beberapa wanita di menara. Namun, tidak satupun dari mereka yang sempurna seperti Putri Jahar. Ingat ya, kekuatan bukan darah, karena Siu mengatakan tidak ada seorang pun yang benar-benar mewarisi darah Jahar. Itulah mengapa adanya seorang wanita yang selalu bersama dan menjaga Wangnan hingga besar, sampai-sampai Karaka menyebutnya bukan hanya seorang pengasuh saja. Dasar pendapat ini, gue ambil dari kata-kata Rasel yang mengatakan kepada Wangnan kalau para pangeran adalah titik kelemahan Jahar yang berusaha dia sembunyikan, tapi akhirnya masih bertahan. Yang berarti, ada dong yang gak bertahan, kecuali Karaka dan Wangnan. Kira-kira hal ini sama kan? Sama anak-anak dalam workshop yang ditanamkan kekuatan iblis yang sebagian dari mereka bertahan dan sebagian lagi tidak. Jika itu benar, lalu apa tujuan jahat menciptakan mereka? Nah, gue punya pendapat lagi nih soal yang ini. Jika ada putri jahat yang diberikan kekuatan oleh jahat untuk menjaga setengah dari bagian kunci lantai ke-135 dan menjaga otoritas kerajaan, maka harusnya ada juga pangeran yang akan menjaga setengah dari kunci tersebut dong, dan menjaga otoritas kerajaan juga. Itu mengapa ada seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri seperti Wang Nan, mengaku sebagai jenderal atau kapten. Ya, kalau dipikir-pikir, nama jenderal ini berhubungan dengan seseorang tentara yang menjaga sebuah kerajaan. Selain itu, Huarin juga mengatakan kalau itu bukan hanya kesalahan jahat, tapi juga kesalahan 10 keluarga agung. Bisa jadi, mungkin para pangeran bukan cuma berasal dari Jahar, tapi juga berasal dari 10 keluarga agung. Namun, sepertinya dari semua percobaan itu, bukannya menghasilkan seseorang yang kuat seperti para putri jahat, malah menghasilkan anak-anak yang memiliki kekurangan, dan itu menjadi salah satu kesalahan terburuk yang pernah jahat lakukan. Sehingga, jahat menginginkan mereka untuk mati, dan mungkin tempat itu terbakar memang karena suatu kesengajaan untuk menutupi kesalahan tersebut. Ya, itu sih sebenarnya hanya pendapat Mimin aja dengan menggabungkan clue-clue yang ada. Setelah meninggalnya wanita yang menjaga wanganan itu, seseorang misterius datang dan berbicara kepada Wang Nan tentang cincin yang ia punya dan orang lain yang memiliki cincin yang sama. Sekilas Mimin langsung berpikir ke Karaka. Tapi yang bikin bingung dan penasaran, kira-kira siapa orang yang datang itu? Gue juga curiga kenapa dia hanya datang untuk mengambil jasad dari wanita itu. Tadinya gue pikir dia datang mau merawat Wang Nan juga. Bahkan ada teori tentang siapa orang yang datang itu. Teori itu bilang bahwa orang ini mirip dengan keluarga dari Pau Bidau yang mengambil Rasel saat menghadang tentara dari Korps 4. Nah, itu dia yang mendasari pendapat Mimin tentang wanita itu merupakan hasil eksperimen dan kesalahan yang dilakukan oleh Jahar dan 10 keluarga agung. Sehingga, alasan dari seseorang yang datang mengambil jasad wanita ini untuk menutupi kebenaran yang ada. Jika benar, teori yang bilang kalau orang itu mirip dengan keluarga Pau Bidau, semua ini bisa disambungkan dengan perkataan Gusteng mengenai siapa pangeran sesungguhnya yang akan menghadapi ujian terakhir dari menara. Lagi pula yang kita tahu, kalau memang keluarga Pau Bidau ini terkenal dengan penelitiannya dan kepintarannya. Bahkan sistem Putri Jahat pun disarankan oleh kepala keluarganya sendiri, yaitu Gusteng. Bukan hal yang nggak mungkin juga kalau adanya pangeran dari distrik Cahaya Merah itu dilatar belakangi oleh kelakuan Gusteng. Ya, tapi itu semua hanya pendapat dan teori. Belum ada kepastian mengenai hal ini. Setelah kedatangan orang misterius itu, tidak begitu lama Wang Nan setelah itu menjadi reguler. Semua hal yang dilaluinya itu membuat dia semakin terobsesi untuk menjadi pangeran yang sesungguhnya. Hal inilah yang membuat dendam terhadap Jahat muncul dan membuat Wang Nan semakin yakin untuk menjadi seorang pangeran. Kedua hal ini menjadi tujuan utamanya untuk menaiki menara, walaupun dia tahu sebenarnya potensi yang dia punya sangat jauh untuk menjadi seorang pangeran yang sesungguhnya. Tapi semakin lama kita lihat, dengan tekad dan keinginannya aja, udah cukup buat kita penasaran bakal jadi kayak gimana Wang Nan ini nanti. Sampai-sampai Mimin kira season 2 itu tokoh utamanya Wang Nan loh. Sekarang kita lihat sedikit jenjang karirnya Wang Nan. Awalnya, Wang Nan ini kelihatan seperti pecundang yang selalu gagal dalam tesnya, dengan omong kosong dan mimpi besarnya. Sampai-sampai saat kita dikenalkan pertama kali dengan Wang Nan di lantai ke-20, itu merupakan kesempatan terakhirnya untuk ikut ujian karena dia nekat menukarkan semua organ tubuhnya ke rentenir. Sehingga dalam ujiannya dia hampir menggunakan segala cara untuk lulus dan mencari teman yang kuat untuk dapat membantunya lolos dalam ujian tersebut. Karena memang dia sendiri tidak punya kehebatan apapun dalam bertarung maupun dalam pengendalian Shinsu. Tapi di balik semua kelemahannya itu, Wang Nanla yang mempunyai sifat paling cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Terbukti di setiap rencana yang dia buat dan hal-hal yang dilakukan untuk mempersatukan timnya. Bahkan dia dapat menarik perhatian orang lain dan membuat mereka bergabung dengannya hanya karena sifatnya ini. Dan sifat itulah yang memang harus dimiliki seorang calon raja. Nah, kenapa Mimin selalu menyebut kemungkinan paling besar dan paling cocok yang menjadi raja di dalam menara itu si Wangnan? Seperti yang Siu katakan, kalau sebenarnya cerita Tower of God ini bukanlah cuma sekedar cerita dari karakter Bam doang, tapi cerita dari beberapa karakter yang ada, Lalu gimana dengan karakter utama kita, Bam, jika Wang Nan jadi raja? Ya, mungkin seperti yang selalu dibilang Bam. Dia nggak pernah mau untuk menjadi raja di dalam menara, tapi dia hanya mau melampaui semua untuk dapat melindungi teman-temannya. Dan feeling gue ya, cerita Bam ini bukan hanya di dalam menara, tapi bakal lanjut di luar menara. Apalagi dia bilang dia mau melampaui semua orang. Karena sebenarnya yang terkuat bukan ada di dalam menara, tapi yang terkuat ada di luar menara. Berarti secara nggak langsung, BAM harus melampaui orang-orang di luar menara dong. Sekarang kita balik lagi ke Wang Nan. Awalnya memang gue kira Wang Nan ini karakter pembantu yang nggak begitu penting. Ternyata makin lama karakter ini nggak kalah bikin penasarannya kayak Bam. Dan berdasarkan dari perkataan Siu bahwa Wang Nan adalah poros dari cerita ini. Wang Nan juga memiliki tujuan yang menurut Mimin hampir sama kayak tujuan karakter utama kita, yaitu mengubah sistem yang ada di dalam menara. Berarti, bisa gue simpulkan kalau Wangnan ini bukan karakter yang sembarangan dong. Terbukti kalau Wangnan ini spesial. Kita bisa lihat dari ketahanan fisiknya dan regenerasi yang cepet banget. Saat jantungnya ditusuk oleh beta, bukannya mati, dia malah pulih dalam sehari. Kejadian ini bahkan terjadi lagi saat Hoakin menusuk nadi di tangan Wangnan dan hampir memutuskan tangannya. Sampai-sampai Hoakin aja sadar kalau Wangnan itu tidak bisa mati. Lalu, kalau kita ingat, pada awal season 2, dikatakan kalau Yeon Ehwa membunuh semua rekan timnya, dan yang selamat hanya Wang Nan. Padahal yang kita tahu, dan menurut perkataan Siu, Yeon Ehwa itu kuat banget. Tapi di saat dia membunuh semua teman-temannya dan rekan timnya, cuma Wang Nan lah yang gak mati. Berarti dari awal, memang Wang Nan memiliki ketahanan tubuh dan susah untuk mati. Lalu, hal ini berhubungan dengan perkataan Rachel yang menyebutkan jika Wang Nan mendapatkan kekuatan yang seharusnya tidak dimilikinya, kalau begitu, bisa dibilang, Wangnan ini mewarisi kekuatan dari jahat yang tidak bisa mati oleh penghuni menara manapun. Itu kenapa beberapa kali kejadian yang seharusnya membuat dia terbunuh, tapi malah sebaliknya, tubuhnya lebih cepat pulih. Tapi, selain kita tahu kalau Wangnan ini sulit untuk mati, hal yang mengejutkan lain tiba. Wangnan mendapatkan sebuah senjata dari lantai tersembunyi yang bisa berbicara. Entah apa kemampuan dari senjata itu, Mimin juga belum tahu. Untuk itu, habis ini kita bahas. Mulai dari situlah pandangan tentang Wang Nan ini berbeda, apalagi cincin yang melambangkan dia seorang pangeran dan dikatakan dia benih seorang raja. Memang, selain Bam, karakter satu ini juga menyimpan banyak sekali misteri. Sebelum kita bahas tentang senjata yang didapetin Wang Nan, kita bahas dulu tujuan Wang Nan untuk menaiki menara dan apakah pada akhirnya Wang Nan akan membantu Bam atau malah menghalangi Bam. Ada yang bilang Wang Nan akan menjadi lawan Bam suatu saat nanti, tapi ada juga yang bilang Wang Nan akan membantu Bam. Nah, kita bahas mulai dari perkataan Siu mengenai perjalanan Wangnan menaiki menara itu merupakan poros cerita Tower of God atau bisa dibilang tujuan Wangnan dengan cerita Tower of God itu sama. Memangnya takdir dan tujuan Wangnan menaiki menara itu apa sih? Nah, jika berdasarkan perkataan Wangnan, tujuan Wangnan sendiri adalah untuk menjadi raja yang sesungguhnya dan dia ingin mengubah sistem menara yang saling mengorbankan orang lain. Tujuan ini muncul bukan dari perkataan Wangnan doang, pada season 2 episode ke-35, Warion saat itu sudah tahu Wangnan adalah pangeran dari distrik Cahaya Merah. Di sana dia menyindir Wangnan kalau tujuan Wangnan membantu Bam bukan karena kasihan atau karena Bam adalah temannya, tapi bisa dibilang karena Wangnan ingin memanfaatkan Bam untuk mencapai tujuannya, yaitu membunuh Jahar. Selain itu, bukan hanya Warion, tapi Rasel yang baru mengenal Wangnan sebagai pangeran dari distrik Cahaya Merah bisa tahu tujuan Wang Nan menaiki menara adalah untuk membalaskan dendamnya kepada Jahar dan ingin memanfaatkan Bam untuk mencapai tujuannya. Padahal, Wang Nan tidak pernah kasih tahu ke siapapun tentang ambisinya itu untuk membunuh Jahar. Lalu setelah itu, Rasel juga berkata, ketika para pangeran berhasil menaiki menara, pintu di dalam menara akan terbuka lagi. Para pangeran itu berarti termasuk orang-orang yang memegang cincin yang bersimbolkan lambang Jahar dong. Tapi sebenarnya Mimin rada bingung, Pintu yang dimaksud ini pintu lantai 135 atau pintu untuk masuk ke dalam menara. Nah, itu masih menjadi misteri. Tapi, dari perkataan Russell ini kita bisa simpulkan bahwa tujuan para pangeran termasuk Wangnan dan mungkin juga Karaka, tujuan mereka itu sama, yaitu untuk membuka pintu menara dan juga mengalahkan Jahar. Itu kenapa Mimin pernah bilang kalau Wang Nan kemungkinan besar master atau raja yang ditunggu oleh roh senjata 13 bulan. Dan juga kenapa disebut merupakan kesalahan terbesar jahat. Padahal, Jahat sendiri berusaha mati-matian untuk tutup pintu lantai 135 sampai perang sama V. Tapi, malah ada beberapa pangeran yang akan berkumpul untuk buka lantai 135. Jadi kesimpulannya, Mimin yakin kalau para pangeran ini seharusnya membantu Bam untuk mengalahkan Jahar, karena para pangeran tidak bisa membunuh Jahar tanpa jarum Andrew atau tanpa seorang irregular. Tapi masalahnya, senjata yang didapetin Wang Nan dari lantai tersembunyi. Kita nggak tahu siapa yang diminta untuk dibunuh oleh senjata itu. Dan kelihatannya, senjata itu sih lumayan kuat. Nah, sekarang kita bahas tentang permintaan dari senjata itu, yaitu untuk membunuh satu orang. Pendapat Mimin kemungkinan cuma dua, Jahar dan Bam. Tapi kalau prediksi gue sih BAM. Nah, analisanya kayak gini. Kita semua tahu saat Wangnan mengambil senjata itu, Wangnan tiba-tiba dipindahkan ke depan pintu lantai tersembunyi. Dan pas di depan Wangnan, ada BAM yang sedang pingsan. Mimin sendiri sih sebenarnya berusaha untuk positif thinking, kalau bukan BAM yang akan diminta untuk dibunuh oleh Wangnan. Tapi, jika kita lihat dari bentuk senjata itu, senjata itu mempunyai kemiripan dengan bentuk tanduk atau tentakel yang dimiliki sama Jahar. Jadi, kemungkinan senjata itu memang berada di pihak jahat. Selain itu, jahat juga pernah bilang kalau dia bisa bermain-main dengan takdir yang kejam. Hal ini berhubungan dengan perkataan dari senjata itu, yang bilang kalau takdir memang menakutkan, dan dia berusaha untuk menyeret Nan ke buayaan ini. Entah kenapa kedua kalimat ini mirip banget, dan bisa jadi takdir yang berusaha dimainkan oleh Jahat itu adalah takdir yang seharusnya dia mati oleh anak yang diramalkan oleh Arlen, tapi jahat berusaha mengubah takdir itu. Tapi, hal ini baru analisa gue doang, belum ada kepastian mengenai hal ini. Jika memang benar, senjata itu memilih Bam untuk dibunuh. Sebenarnya tergantung pada Wang Nan mau mengikuti atau tidak. Mimin cuma takut kalau senjata itu bisa mengambil alih tubuh Wang Nan dan malah benar-benar terjadi peperangan antara Wang Nan dan Bam. Selanjutnya, kira-kira untuk kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh senjata ini. Memang, belum ditunjukkan kekuatan dari senjata ini, tapi, kalau kita lihat dari beberapa kejadian, senjata yang didapat Wangnan ini dapat melakukan teleportasi. Terbukti saat Wangnan berpindah dari lantai tersembunyi ke dalam kereta neraka. Dan kedua kalinya, saat memindahkan Karaka, Wangnan, dan Miseng ke suatu tempat secara tiba-tiba. Sebelum kita masuk ke bagian persamaan Wangnan dan jahat, Xiu memang pernah bilang kalau Wangnan cukup tua untuk menjadi saudara Karaka, Lalu saat Karaka diberitahu Bam jika ada seseorang yang dikenalnya juga menggunakan cincin itu. Setelah itu Karaka berkata, saudaranya masih hidup, ada seseorang yang menggunakan cincin itu. Sebenarnya, dari perkataan itu gue mengira kalau Wangnan adalah saudaranya Karaka. Tapi banyak yang berkomentar di blognya Siu, kalau sebenarnya Siu tidak mengkonfirmasi Wangnan benar-benar saudaranya Karaka atau bukan. Dan katanya, sebenarnya perkataan dari Karaka itu memiliki dua arti. Pertama, saudaranya Karaka yang masih hidup, dan yang kedua, orang yang menggunakan cincin yang sama dengan Karaka, yaitu Wang Nan. Jadi maksudnya adalah, kalau Wang Nan dan saudaranya Karaka itu berbeda orang. Dan mungkin, saudara yang Karaka maksud adalah orang yang menyebut dirinya sang kapten atau jenderal. Ya, itu juga pendapat dari blog yang Mimin baca. Tapi kalau dipikir-pikir, memang logis dan aneh. Karena kita semua sadar kalau Wang Nan ini memiliki kemiripan yang sama dengan Jahat Muda. Tapi, tidak ada satupun di cerita itu yang sadar kalau Wang Nan ini mirip banget sama Jahar. Bahkan, si jenderal pun juga mirip banget sama Wangnan. Anehnya, jika benar Karaka kembaran atau saudara dari Wangnan, kenapa Karaka tidak sadar kalau Wangnan itu saudaranya? Bukan seharusnya mereka berdua mirip jika mereka saudara. Dan kenapa Karaka harus memaksa untuk meminta bukti kalau Wangnan benar-benar mempunyai cincin yang sama? Inilah yang mendasari gua untuk mencoba membuat persamaan kemiripan antara Wangnan dan Jahar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan persamaan Wangnan dan Jahar. Pertama, walau tidak ada konfirmasi, kemungkinan besar Wangnan memiliki posisi sebagai fisherman. Kalau dilihat, Wangnan ini paling cocok menempati posisi sebagai fisherman. Posisi ini didukung dengan real inventory yang dia gunakan, dan juga dia memiliki senjata berupa jarum di dalam inventorinya. Kedua alat itu sangat umum digunakan oleh seseorang yang menempati posisi sebagai fisherman. Jahart pun memiliki posisi sebagai fisherman. Bahkan, Jahart bilang sendiri jika dirinya seorang fisherman terhebat di dalam menara. Jadi bisa dibilang, kedua orang ini memiliki posisi yang sama di dalam bertarung. Kedua, keabadian. Sama hal ini juga belum ada kepastian, tapi dari bukti yang ada dan beberapa kali kejadian yang seharusnya menyebabkan Wangnan mati, tapi dia bisa selamat dan sembuh dengan cepat. Jahar pun juga begitu. Dia memiliki kontrak dari administrator di setiap lantai untuk tidak dapat mati oleh semua penduduk menara. Seperti yang dibilang sebelumnya, para pangeran disebut suatu kesalahan yang mewarisi kekuatan yang seharusnya tidak dimilikinya. Bisa dibilang, hal itu berhubungan dengan keabadian jahat dan lolosnya Wang Nan di setiap hal-hal yang seharusnya membuat dia mati. Yang ketiga, tanduk yang ada pada leher Wang Nan. Wang Nan pernah berkata, jika tanduk yang ada pada badannya bisa tumbuh, Wang Nan akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ternyata, Shio juga pernah ngomong hal yang serupa, kalau Wang Nan memiliki kemampuan tersembunyi di dalam dirinya, yang dia belum tunjukkan sampai sekarang. Lalu Jahat juga memiliki hal yang sama. Memang sih, kalau Jahat lebih seperti tentakel, tapi kedua hal ini sangat mirip, dari bentuknya hingga warnanya. Dan mungkin, jika Wang Nan bisa menumbuhkan tanduknya, kemungkinan kekuatannya dan kegunaannya akan sama dengan tentakel atau tanduk yang ada pada jahat. Keempat, rambut yang berwarna kuning dan mata yang berwarna kuning. Hal ini sih yang paling membuat mereka berdua ini sangat mirip. Bahkan saat pertama kali Mimin lihat jahat muda di lantai tersembunyi, Mimin kira itu Wang Nan, ternyata bukan. Entah kenapa tidak ada satupun karakter di Tower of God yang sadar sama kesamaan ini. Memang aneh, Jar aja bisa mengenal Bam dari bola matanya yang mirip dengan Arlen. Tapi kenapa nggak ada yang sadar kalau Wang Nan dan Jar memiliki mata dan rambut yang sama? Yang kelima, terakhir, tidak cuma rambut dan bola mata yang berwarna kuning, Wangnan memiliki kesamaan dengan Jar, yaitu taring kecil pada mulutnya, yang suka kelihatan saat Wangnan dan Jar berbicara atau tersenyum. Kelima dari hal ini yang bisa mimin samain antara Wangnan dengan Jahar. Entah apa sebenarnya hubungan Wangnan dan Jahat ini. Jika kalian punya tambahan atau pendapat lain tentang persamaan kedua orang ini, kalian bisa tambahin di komentar di bawah ya. Dan kira-kira itu cukup untuk pembahasan karakter yang mempunyai arti nama seorang pangeran jika kita balik namanya. Sebelum berakhir video ini, gue mau sampein, untuk pendapat dan teori yang ada dalam video ini, itu semua hanya pendapat dan analisa yang diambil dari beberapa clue, lalu dijadikan satu. Jadi jangan terlalu diambil pusing lah ya. Kita tunggu aja konfirmasi dari Siu yang sebenarnya. Untuk next pembahasan Tower of God, gue akan bahas antara workshop atau jahar. Jadi tungguin terus untuk next update video gue selanjutnya. Thank you yang udah nonton. Sorry jika masih ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.